Hello all this is Sarika Khandelwal from Gitanjali institute of technical studies Udaipur आज आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की आपण वर्ड प्रेसमध्ये वेब पेजेस कसे बनवू शकता वर्ड वर्ड पेजमध्ये वेब पेजेस बनवायसाठी सगळ्यात आधी आपल्याला तिकडे अकाउंट क्रिएट करावा लागेल आणि ज्यांचं अकाउंट ऑलरेडी बनलेलं आहे त्या लोकांना अकाउंट क्रिएट करण्याची गरज नाही बट ज्यांचं डोमेन ऑलरेडी क्रिएटेड नाही आहे ते लोक डोमेन क्रिएट करतील आणि नंतर वर्ड प्रेसमध्ये वेब पेजेस बनवतील एकदा तुमचं डोमेन बनलं की नंतर तुम्हाला ते सेम डोमेन यूज करून तुम्ही नंबर ऑफ वेब पेजेस बनवू शकता आणि त्याला चेंज करू शकता आपली वेबसाईटसुद्धा बनवू शकता सो so, माझं तर ऑलरेडी डोमेन बनलेलं आहे तर ते डोमेन मी तिथे यूज करणार माझ्या डोमेनचं नाव आहे trials for you WordPress dot com चला आता आपण शिकूया वर्ड प्रेसमध्ये वेब पेजेस कसे बनवतात let me go to my interface आधी मी सगळ्यात आधी मी वर्ड प्रेसमध्ये जाणार वर्ड प्रेस डॉट कॉम आम्हाला काही अशा प्रकारचं इंटरफेस मिळणार जे लोक ज्या लोकांचं आधी साईन इन झालेलं नाही ते लोक गेट स्टार्टमध्ये जाऊन आधी आपला डोमेन क्रिएट करतील हा हा एक फॉर्म आहे तो फॉर्म त्यांना भरावा लागेल तो फॉर्म ते लोक भरतील आणि आपला डोमेन क्रिएट करतील माझं डोमेन ऑलरेडी बनलेलं आहे तर मी डायरेक्टली इथे जाऊन मी डायरेक्टली लॉग इन करणार ही माझं लॉग इन झालेलं आहे तुम्ही माझी site view my my site click करून पाहू शकता इथ you see your trial for you dot WordPress dot com हे माझ्या साईटचं नाव आहे म्हणून हे नाव इथे डिस्प्ले झालेलं आहे तुम्हाला सध्या डिफॉल्ट साईट कशी दिसत आहे ते पाहासाठी व्ह्यू साईटमध्ये क्लिक करा आणि तुम्ही हे सगळं इथे पाहू शकता नाव इथे तुम्हाला जे चेंजेस करायचे ते तुम्ही करू शकता तुमच्याकडे दोन ऑप्शन आहे एक तर तुम्ही ॲडमिन पॅनलमधून चेंजेस करू शकता किंवा दुसऱ्या पॅनलमधून चेंजेस करू शकता मी तुम्हाला दोन्ही मेथड सांगणार आहे कसे चेंजेस तुम्ही करू शकता विजिट साईटवर जाऊया आधी इकडे तुम्हाला एक कस्टमाइज ऑप्शन दिसेल या कस्टमाइज ऑप्शनवर क्लिक करून एक पॅनल येणार त्या पॅनलवर there are number of options that you can really use just minute there is something wrong that has gone customize ऑप्शनवर जायचं आहे कस्टमाइज ऑप्शनवर जाऊन इथे फार सारे ऑप्शन्स दिलेले आहे तुम्हाला जे जे पाहिजे ते तुम्ही चेंज करू शकता आहे जर तुम्हाला साईटचं नाव चेंज करायचं आहे तुम्ही साईटचं नाव चेंज करू शकता साईट आयडेंटिटी राईट नाव साईटचं नाव माझे आहे trials for you so let it be the same you can have any tag let us say my I am just trying is my tagline so I put that tagline जोपर्यंत तुम्ही चेंजेस पब्लिश करणार नाही तोपर्यंत तुमचे चेंजेस तुमच्या वेबसाईटमध्ये रिफ्लेक्ट होणार नाही म्हणून याला पब्लिश करणार मी आधी हा तर एक एक type of making changes into your website दुसरा वे तुम्ही तुमच्या साईटवर जायचं साईटचा ॲडमिन पॅनल ओपन करायचं this is your site put W P hyphen admin to open the admin panel of your site नाव this is your admin panel इथनं पण तुम्ही चेंजेस करू शकता लेटेस्ट से मला काही पेजेस ॲड करायचे I go for add new page option here इथे मी काही पेज ॲड करणार माझ्या पेजचं टायटल लेटेस्ट आहे माझ्या पेजचं टायटल आहे first page I put that title here मी इथे काही पण कंटेंट ॲड करू शकतात ते जे पण मला पाहिजे hi all I am creating web page using wordpress या कंटेंटला तुम्हाला बोल्ड हवा तर तुम्ही बोल्ड करू शकता तुम्हाला नॉर्मल हवं नॉर्मल करू शकता आय मीन टू से तुम्हाला जे चेंजेस इथे करायचे ते तुम्ही करू शकता मी इथे सध्या बोल्ड करते आणि याला इटॅलिक्स करते हे तुम्हाला काही मीडिया जर ॲड करायचं असेल तर ॲड मीडिया ऑप्शनवर जाऊन तुम्ही कोणता मीडिया ॲड करू शकता तुमच्याकडे ऑलरेडी सम काही मीडिया इथे अवेलेबल असणार जर तुम्हाला याच्या अतिरिक्त काही ॲड करायचं आहे तर तुम्ही अपलोड फाईल म्हणून फाईल अपलोड कराल ही ते काही पण फाईल अपलोड कराल आणि ती अपलोड होऊन जाणार पण सध्या मी सध्या मी ऑलरेडी अवेलेबल जी फाईल होती तीच यूज करणार आहे फ्रॉम मीडिया लायब्ररी ही फाईल इथे सिलेक्ट करायची आहे आणि इथे इन्सर्ट इन टू पेजवर जाऊन ती फाईल इथे इन्सर्ट होणार नाउ जर मला वाटते की ही माझी इमेज व्यवस्थित नाही आहे हिला कुठे रिलोकेट करायचं आहे तर मी ह्याला रिलोकेट पण करू शकते जस्ट मिनिट इथे let's move. समजा मला ही इमेज छोटी करायची आहे असं काही मी इथे छोटं करू शकते मला साईडला करायचे ते पण मी करू शकते नाव जर मला वाटतंय की माझं वेब पेज बरोबर बनलेलं आहे तर मी याला पब्लिश करणार अदरवाईज मी याला सेव्ह करून ठेवू शकते नंतर एडिट करून त्याला नंतर पब्लिश करू शकते सपोज मला हे वेब पेज पब्लिश करायचं आहे तर I will click on this public option the web page publish होऊन जाणार नाव मला सपोज करा काही मेनू इथे ॲड करायचं आहे there are some more feature menu हा एक छान ऑप्शन आहे वर I can add something in to menu मी फर्स्ट पेज बनवलेलं होतं ते फर्स्ट पेज जर मला मेनूमध्ये ॲड करायचं आहे तर मी ते ॲड मेनूवर जाऊन ते फर्स्ट पेज ॲड करणार इथे पहा फर्स्ट पेज ॲड झालेला आहे याला मी वर मूव करू शकते जिथे मला पाहिजे तिथे मी याला मूव करू शकते अप वन अप वन करून याला मी वर ते नेऊ शकते सी आता माझ्या माझ्या पेजवर home page home contact and first page तीन मेनू आयटम्स असायला पाहिजे मी ही सारी चीजे हे सगळं ॲड मेनू मेनूवर सेव्ह करून देणार हे सेव्ह झाल्यावर मी चेक करणार की सगळं रिफ्लेक्ट झालं की नाही माझ्या वेबपेजवर तर मी इथे जाणार व्यू साईटवर हे बघा home contact and first page तीन ऑप्शन इथे आले फर्स्ट पेजवर मी जे क्रिएट केलेलं होतं ते सगळं इथे येणार आम्हाला जर वाटतं हे बरोबर नाही दिसत आहे तर आम्ही वन्स अगेन मा बॅक जाऊन ते सारे चेंजेस आम्ही करू शकतो आणि ते चेंजेस जेव्हा जेव्हा तुम्ही चेंजेस कराल तेव्हा तेव्हा ते तुम्हाला पब्लिश करावे लागेल in order to get it reflected on to the website see माझ्या वेबसाईटचं नाव होतं ट्रायल फॉर यू टॅगलाईन होती आहे I am just trying that is जसे ही सुद्धा इथे दिसत आहे फर्स्ट पेज जेवढे मेनू आयटम्स तुम्हाला ॲड करायचे तेवढे तुम्ही करू शकता ह्याच्यानंतर जर तुम्हाला काही थीम्स ॲड करायचे दुसरी थीम ठेवायची तर तुम्ही थी थीम पण आपली चेंज करू शकतात दोन प्रकारचे थीम्स असतात एक तर फ्री थीम असते आणि दुसरी प्रीमियम थीम असते फ्री थीम इज तुम्हाला फ्रीली अवेलेबल असते आणि प्रीमियम थीमसाठी तुम्हाला काही पैसे द्यावे लागतील तर आम्ही सध्या फ्री थीम घेऊया कोणती पण फ्री थीम लेटेस्ट से मला ही फ्री थीम चाहिए मला ही फ्री थीम हवी असेल तर मी ही ॲक्टिवेट करणार ना त्याला ॲक्टिवेट करायसाठी आम्हाला काही स्टेप्स करावं लागतील ही पा फ्री थीम्स माझी ॲक्टिवेट झाली इथे माझं फर्स्ट पेज जे मी केलं होतं ते पण झालं नाव हिला मला पब्लिश करावं लागेल मी याला पब्लिश केलं लेटेस्ट आहे नाव जर मला आपलं वेबपेज पाहायचं आहे ते कसं दिसत आहे तर मी आणखी वेब साईटवर जाणार आणि वेबपेज तो नाव तुम्ही पहा इथे थीम तुमची चेंज झालेली आहे आधी तुमची थीम काही वेगळी होती आता तुमची थीम चेंज झाली अशा प्रकारे तुम्ही अशा प्रकारे तुम्ही जे पाहिजे जे हवं असेल ते तुमच्या वेबसाईटला ॲड करू शकता थँक्यू थँक्यू फॉर वॉचिंग मी thank you very much have a nice time